Bueno, por fin llegamos al mercado flotante. No nos quedó para nada. Bueno, estamos aquí en el mercado flotante. Por fin estuvimos buscando por mucho tiempo. Porque solamente abren los sábados y domingos. Muy lejos, a 90 taxi vale 50 dólares fácil cada, cada trayecto pero bueno yo sé que va a valer la pena pagar todo eso por ver el mercado porque es una de las cosas más típicas aquí en, Tailandia y en la zona de Asia Sur que la gente le ofrece cosas No le vamos a comprar nada. Bueno, aquí estamos. Para una mirada a ver si lo que quiere comprar. La señora le ofrece. No Paran obligatoriamente a ver si no les quiero otra estación de mercado. Pues cosas no vamos a comprar porque la verdad ya tenemos en la maleta, ya no nos cabe la maleta nada. Y cada vez que compramos algo después eh, nos arrepentimos al cargar la maleta porque queda muy pesada de ver que nos toca caminar mucho con el morral al hombro. Entonces ya vamos a parar de comprar. and we'll grow in number Fueled by them to see the horizon Turn us to thousands On and on we'll go yo quiero restaurante vale la pena venir al mercado flotante en Tailandia porque mire cómo se ven las señoras allá con la canoa vendiendo frutas, igualito como uno la ve en los videos de YouTube, igualito, igualito. La verdad estuvimos en varios eh, mercados flotantes y nunca las mercancías pasando como una calle de agua. Exacto. Fuimos, pero, por ejemplo, en Vietnam fuimos, pero no había gente vendiendo nada ni unos botes igual, pero aquí sí vale la pena porque miren, la gente compra comida. Es bien bonito, estoy feliz. como yo lo vi en YouTube, así era. Y la señora ahí lavando acá. No es como tal en la ciudad de Bangkok, sino es, como algo cerca a Bangkok, que se demora uno más o menos una hora y 20 minutos. Nosotros pensábamos que era en la ciudad. es otra ciudad. otra ciudad. Pues no sabemos si se podía llegar en bus, pero pues ya lo hicimos así porque el señor de taxista le dimos de otro mercado flotante y nos dijo que no, que ese era muy pequeño, que nos llevaba a uno que sí valía la pena, acá. Y nos costó, un poquito costoso porque fue casi como 100 mil pesos colombianos, pues, un poquito más de 100 mil pesos. Pero es hermoso. está precioso. ¡Mira! es Esta es la calle ¡Yes! <laughs> Este es, este el mercado flotante como tal. O sea, aquí, aquí más que todo venden eh, comidas y artesanías. acá, esta es la parte más estrecha. Hay un poco de trancón acá. Hay muchos barcos. es un poco caro porque la cura la cobran. Algunos bananas bananos nos cobraron 50 dólares. Cuánta va o eso vale... Eso va casi 5000 pesos. No. 5000 mil pesos. Sí, por ahí. 5 mil pesos son unos bananos porque es un poquito caro. Pero bueno, es la experiencia. Sí, al, al turista le dan Durísimo. la cabeza. Pero bueno, es la experiencia de venir acá y poder eh, ver, experimentar que es un mercado flotante como tradicionalmente ellos venden las cosas en este río, en, pues, en este canal, como un canal. Eh, recuerden, solo abren sábados y domingos. Entonces hay que programarse uno, algunos días para venir Bueno, miren el banano que me estoy comiendo. La gente cocina en los, botecitos chiquiticos, miren cómo cocina. Miren cómo recoge la basura que, que botan los turistas. Miren Mico, ¿qué es Un perezoso. Hello. Hay tranquilo. la gente comiendo en los botes. Es muy tradicional, muy típico de acá. cámara, no nos cabe en la maleta. Terrible cada vez que uno tiene que desplazarse de, Esta parte de ellos un remo, porque no pueden dar la bote. Ah, claro, porque hay mucha gente. Apagan los motores. Hay trancón, miren. Es muy famoso en la ah, película James Bond. Hay una, en una, una película de James Bond que se llama El hombre con la pistola de oro muy vieja, claro, sale una escena en los, en 60 de una, dos, dos lanchas, eh, el malo James Dupont en esta parte, es muy bonito. Como pueden ver también de Asia 3 esto salió. Sí, ya no me acuerdo. Sí, es que venir acá y no, no estar acá en el mercado flotante, que es lo más típico. Mire, yo duré todo el pasado dándole olor a Camilo porque no encontrábamos en Bangkok un mercado flotante. en Vietnam mucho menos. En Vietnam había. Entendimos que era fin de semana, sábado y domingo, y que era lejos de la ciudad. Miren esos voces tan divinos que No, aquí en en toda Asia se, enamoró, se enamora uno de todas las cosas que hay cosas muy bonitas. Vea, la gente cocina en los botes. Mira, la, gente, la señora está haciendo unos pinchos de algo. Muy bonito. Muy bonito del como Cerveza, bebidas. No sé si hay forma de venir en bus, también podría ser una opción. Venir en bus pues, de transporte tampoco no que económico. Será madrugar Podría ser, podría ser una... Así pues, es que nosotros no íbamos a venir acá y el señor del taxi nos dijo que no. Que el, el mercado flotante verdadero era y pues sí tenía, la razón, sí tenía el señor porque la verdad es que es el verdadero mercado flotante, miren así. Acá sí ve que utilizan sombrero, pero no es como el de Vietnam, sino el de Vietnam es puntudo y este es, no es puntudo, miren. Esto se ve delicioso. Mm. ¿Cómo hará la gente para bajarse ahí? se ¿se bajarán del bote? No tengo ni idea está diciendo que meta las manos. Thank you. ¡Ay! Que cuidado con las manos, que no. Los gorritos son diferentes. Yo estoy feliz. Estoy muy feliz porque yo quería venir al mercado total. No me quería ir de Tailandia sin venir al mercado total. el tamaño de la Sí. Aquí en Tailandia me impresiona y toda Asia la comida, la comida. Hay mucha comida, por todo lado donde uno va hay comida. Miren cómo hay de trancón. No caben los botes, entonces despacito la gente ofreciéndole a uno. Divino. Divino, yo estoy fascinada. Yo me voy contenta de Tailandia viniendo acá. Sí, es costoso, pero vale la pena. Porque es muy lejos el Ajá. así que lo estuvieran regañando a una pues, porque pues, pues, La señora pidió favor de que la transportaran acá para que la pusieran en el puestico de ella. único en el mundo, sí. Porque ni Vietnam, de pronto China, pero no sé, no creo. Ok, aquí estamos en el mercado flotante de Tailandia. Dice 90 kilómetros de Bangkok. Aquí está Margaret, feliz, como feliz pueden Yo siempre quise venir acá, pues, cuando llegamos a Tailandia sabía que había un mercado flotante, pero no lo encontramos la verdad era que se pues, esta la información no era en balcón, sino es retirado.